Дед Мороз-то веселый человек же. И праздник-то Новый год веселый. А воспользуюсь-ка я хитростью Бабы-Яги. И наколдую себе что-нибудь повеселей. Мети метла с юга на север, Покажи нам дивный свет, Пусть увенчает нас успех. Хочу, чтоб была у меня балайка здесь. О, спасибо. Сыграем вместе? А? Поиграл. Ну что повеселее, да, внучка? Повеселее что-нибудь? Ура, спасибо, тебе. Ну, держи, держи. Уже не претензий. Доигрался, спасибо, Ночка. У нас выступал дуэт Дед Мороз, Мельникова Настя, мелодия из кинофильма «Игрушка».